Mimi nawaomba sana kwa unyenyekevu watu wa Malindi, watu wa Kilifi, watu wa Pwani, tarehe tisa mwezi wa nane tusipige tena pata potea, tusipige tena ile kura ambayo mwingine analalamika imeibiwa. Kura ya urais iende kwa Mheshimiwa William Ruto. Rais wetu ni nani? Rais wetu ni nani? Gavana wetu hapa ni nani? Ni mama, si mama? Mama anaweza hawezi? Mama anaweza hawezi? Gavana wetu ni Aisha, si Aisha? Wale wengine wote wanaotafuta ugavana, si nyinyi mtawaambia mama anaweza? Si mama washachukua kura na wabunge wa hapa si ni UDA